Bonjour à tous et à toutes, c'est petit, petit tour de magie. Aujourd'hui, je vous présente un tour avec une barrette, une allumette, tout ce que vous voulez pour, euh, pour impressionner vos copains. Alors regardez bien, je tiens une barrette dans la main et je vais la faire disparaître. Attention, je vais la faire réapparaître. Voilà. Alors, explication. Vous aurez besoin de, de colle, n'importe... Euh, quelle marque, hein. ou d'une barrette après, et ou d'une allumette ou tout ça. Alors c'est tout simple. Vous mettez un tout petit peu de colle euh, sur votre doigt. Voilà, ça suffit. Hop. Vous prenez la barrette, n'importe quel côté, et vous le mettez ici. Et vous y collez. Donc là, vous voyez, ça tient. Après, ce que vous faites sur vos copains, c'est ça. Vous, vous, le, montrez de face et en fait, vous lâchez et vous retournez votre pouce, ce qui fait qu'il est caché euh, là derrière votre pouce et ça ne se voit pas. Hein. Donc regardez. On va le faire tout doucement. Et puis pour le faire apparaître, après vous baissez le pouce en même temps du doigt. Alors voilà, c'était petit tour de magie pour euh, ma première vidéo euh, bah, sur les tours de magie. Alors abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit j'aime. Au revoir